nga baga nti magolola mubbi kadaga nakwata oyo omusajja ne profesa wa mu america ne bagende wa president president aba wa nodi hmm. si kwe balanga kati the radio stations and tv stations that were condemning magola as a chief beba be, the, the biggest beneficiaries mm. a company esika kati okulanga ebirango yakona viro mm. simanyi hmm. oba mwe muyina eh. mujimuambe mbagireyo ebirango kuba nzamu erishikiteeka kakati nkugamba mm. nti nze nawandiika dda ku palamenti kani akatabo understanding mafia politics a handbook for nrm cadars kani akatabo nalinka nga nkawa abenrm mukyama bakadars nga ndooza sekretariat enakagula aa bagana tibakagula anti bamafia nga bebaliyo mulamu wange eh, era nze nkubuli nalabyeyo omusajja omu eyagambye hmm. tulina abantu bebayise ba influencers hmm. oza babawo obukadde oba abiri abiri naye nze yampaddeyo kwatono naga nti nabwe nkuwulira nga oyogera biki naye gwe lwaki tebakuwa nemuga nti ate nze basobola okumpa nze hmm. okuyita mu kageeti akatono menye akakindo kange nze omuntu atera okumpa sente mu gavumenti bali babiri omu sijja muwogera n'omulala sijja muwogera oyo yagezaako naga nti wamma okola ate yakuvadde yali amanyi nkolera kitaabwe when i see money others tebalina kyebampa they don't recognize my ne bosi wange tampa ani genom seven yampaki yeah, bakadazi ba, ba, benalimu bategere how the mafia operate kakati gwe njagala osome kuva wan i was amazed one palabula afeni mukataba 212 osome tugende i was amazed in w Hey. ampuliriza ku What? top radio kwoli 89 akatonyeze mukaaga nze busuulwa ndi ne media consultant tamala emirundi uh, ah, njagala beebaza okutuuliriza katabo kagamba understanding mafia politics a handbook for nrm carders yakawandiika 212 wagamba i was amazed when state house officials handed over a list of rdcs to the presidential parliamentary committee whose bias against the president is obvious even to a baby the committee recommended the sacking of rdcs because they knew that it would undermine the president It was intended to prove to the affected RDCs that the president could not protect them. In my opinion, Parliament cannot uh, cannot everyone is cannot vetek any everyone academic qualifications. This is the role of courts because parliamentarians themselves have had this academic problem and have always been referred to the courts. In order to undermine the president, the committee ordered the scrapping of state house scholarships because they, they, they, the scholarships, were giving the president political mileage which had to be undermined.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 In the villages, the LC chairperson who follows the law becomes unpopular. People want action, not legal jargons. Fortunately, the four MPs, nobody comes to question their mode of operation. The media wrongly believe that the parliament is complementing the executive. They think that MPs are doing what the executive has failed to do. Parliament is also the largest source of information in Uganda. Its news in many cases falls into the sensational nature which boosts newspaper sales. This has cemented the bond between MPs and the media.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 Masasi na mafuta transport the operatives. onagamba this is why when the executive tries to ask parliament to restrict itself to its role it attracts public anger because people see this as an attempt to undermine a working parliament omuntu ogugamba ambitious young mps mm -hmm.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 Our government gives more attention to the trouble causers with its ranks uh, than those who support it. In fact, what many of our political commentators overlook is the possibility of these MPs transforming themselves into a political party. Signs of this are clear. They are actually nominal party members to their respective parties. They are confronted with a choice between their group interests. They prefer the latter. To many MPs, tags, symbols, or membership cards are becoming liabilities. This is best demonstrated by actions of some who dis disassociate publicly from government decisions and it is becoming clear that many ministers see themselves independent candidates in future.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 Some Easter summons were... Hey. <coughs> Some Easter summons were paid for as adverts to create an impression that government was facing trouble from religious leaders, whereas it was the work of Niringie and company. The discredited non-government organizations like the Law Society were part of this scheme. Teachers unions, women and human rights groups joined the bandwagon. Makerere University was setting up a fellowship under Niringie to teach religion and good governance. This was a strategy to use university students to walk to work crusades. This attempt also failed. The teachers' union faces a credibility as a problem. Its members were more interested in knowing how the union utilizes their money than the low salaries. In other words, union leaders have no credibility to take on the government when there were rotten skeletons in the Law Society's cupboard.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 He isolated his critics from the group. Parliament is also using the same tactics. They are portraying themselves as parliament, not as individuals. This trick is bound to fail, as elsewhere. Secondly, like elsewhere where they do not discuss the gist of the matter, this reasoning features everywhere in their attempts to discredit the president. They don't tell us that MPs are, are arrestable. It is as if it's a taboo or illegal. With their allies in the media, they do not discuss that the parliamentary privileges go hand in hand with responsibility. They do not tell us that MPs do not enjoy diplomatic immunity, they are Ugandans. It is not allowed anywhere for an MP to use parliamentary privilege to malign and discredit others who do not have the chance to go to parliament to respond. However, Ugandan MPs believe that they are above the law. parliamentary discipline requires mps to substantiate and to table evidence nebwokomainvestigated and verified by the investigative nebwokomaothe government omanyi akatabakounderstanding mafia politics hey. Eh, katabu yes nabo buli abalamuzi nti abalamuzi bakoze ebintu bibiri hmm. balowooza nti balina liberalism bsg was the first ugandan to hmm. be released on prison eh, hmm. liberalism we are having an independent judiciary mm. why abalamuzi hmm. bayagala tumarket themselves abroad hmm. sisiris ekyasinga okunyiiza kanyamba bamugamba okusala omusango ogumu hmm. nagusala ti omuntu alina obuyigirizi nga tabulina bali ne bajjako essimu yagenda okuwulira nga omulimu gwe sisiris bagwadde entende nali obuuka omulamuzi ntende eh. bali bagala chief justice nali obuuka amakuba nabogoloza nakati akyaba battula <laughs> mm. kanyamba akadiyo akyaba battula kumusanyirak kumusanyira but kanyamba was the nrm point man in ca nkubulya gwalabako kanyeyamba nga minisita wa kamasi nga tulina mm. omusajja gwebeeta gandesha eyasooka mm. okunyaga ebizimbe mu kampala ekyo nakyo kano akakiiko kakasozi akali kukasodian board hmm. nako nakawandika akatabu sinakafuna hmm. nti kasodian board byo byaggwa pulezidenti museveni yagamba give everybody who comes most of the people baleeta sekandi yabagamba kangende mbawabiri to take these people on we are compensated by idi amin omanyi vice president sekandi yaliroya wakasodian board buli kizimbe kyonna ekyabibwa mukampala akimanyi nga teyagende kuwa bujulizi ani bamugaana president naluulinga whoever comes the, you give them ajja okusaba ekizimbe mu kimuwe it will be a matter of court kati ate kanakakiiko kakasozi kavaawo the matter was nebalonda n'akakiiko akaddiza abantu ebizimbe byabwe nga kalina kubeerako abantu mwenda salimu sale n'akaddukako tebalonda mulala to make every decision nalified kati tekawera nabo nebawandikakudda abo bakasozi kasuzi mukwano gwange ensereko naye kwali nanisiku eh. ah, ah, ebyo eh. mbagamba nabo tebamanyi nti twalina minisita wa kastodian board yasooka kubeera kavuma omulamuzi mm. minisita of kastodian board netufuna minisita of kastodian board gundi ana minisita of finance omugenzi gundi omusiki nga president akoze ruling wherever comes and claims a building salenda iti Mm. omukazi oyo looya musomayi bamutazi ayina ne muno omuvuka omulala ne bayiwola ebizimbe mu kampala byonna wayi jinja abatawanya ne sakwa jinja wa muyindi omu olo the buildings in jinja birongo tuwa muyindi mm. teyadda bali canada tebadda balina ekibuga kyebalimu nakikyalira e, ekibuga ekyo nakikyalira kirimu bayindi abaava wano e london e, e, uk kirimu bayindi bawano bokka why nababuuza nti why did you come to this city bajjajja mubataata bamu ne bagamba ti bwetuuka ku immigration mm. bakubuuza destination kati ffe omusajja oyo yali meeya w'ekibuga ekyo yali tayagala bayindi n'agamba nti no indian gwe bagobye mu uganda whoill come here mm. ne kenya vice president mwe yagamba all the indians expelled from uganda should not, will never land here never step their food in kenya we are not a gabage heap kwe basuula abantu kakati abayindi bana baali bagenda they were british citizens era amini yali musajja mm. yabawa ennaku kyenda omusajja bano gwe baawa ekitiibwa nti agusiino kamya kuba yakola movement neyabwe movement kamya yali mubbi kamya yabba abayindi sente tingenda kubogererewa idi amini bamukwatyanukugundi ku mini price ngaalya ku bayindi sente amini namusala amini bwabalaba nga munaku kyenda besisigiriza yaleta meta ne madivani kunjegere nga bali mupajamu nayita abayindi bonna mu conference enti abayindi olwalaba meta ne madivani nga basibiddwa ku njegere bali mwanda weya mm. abamu bayingira kiira abalala ne batandika okugenda mm. kakati tugo to uk bakubuzanga destination because the only city they knew apart from london yali yamusajja oli atabaagala thats how the indians ended up in canada and in that kibuga mu uk tebakomawo mm. bannanyini bizimbe tebakomawo bategeera nti ogoba abayindi was a policy era omusajja yayimba ku idi amini okumanya idi amini atulokodde muntu okumusiba nga towozeza yabigaana okumanya idi amini atulokodde muntu okumusiba nga tawozeza yabigaana abanyarwanda n'abayindi bagobwanga ebyo byonna idi amini abijuludde ogoba abayindi genda obuze majambere majambere ye musajja yapuusinga ogoba abayindi e rwanda nga mugezi wa habyarimwana muyitirivu nagaggawala majambere Hmm. so tukyesa we indians bino ne biyo bote move to the east simanyani komo ni manu zichata byonna byali byagoba bayindi but obate ye eina amagezi agatalina gamye obate yagamba amakampuni g'abayindi gonna tukagulemu emigabo 51 baffe tetusobola kusuubula abayindi basigalize amakampuni gaabwe naye nga gavumenti eddenebemupi batule ku boodi zaago mm. kati ekyava mu ekyo the indians who are hard working bategeera nti tukyakolera magoba mm. if the company fails nga gavumenti eja sente mu national conference nga etuyimirizaawo mm. because of bote yeyali agamba how do we run the economy and produce cheap things affordable to the ordinary man obete mm. was a socialist mm. kakati obete ye nagamba nti abayindi tebagobwa naye mm. amakampuni gabwe gonna tukaowningemu 51 percent mm. abayindi basigaze 49 tulondeko negundi so abayindi ebyo nabyo balimu abayindi basasulwa abayindiagakani yali musiramu amini teyakwata ku maali amini nkambo mugerwa ne lulebe bamuzanya kambo mugerwa alisolisa geno nga lule yeminisa waki wa justice mm. nebamukola kibaita departed custodian board custodian kitegeeza tukuuma ebyabayindi abakolaki abagenda including those who are paid kyobula kampala mukadde kakoza yali amulemedde muwai nti agakane bamusasula sente amini kudnotantagonize eh, agakane omusiramu munne abayindi basasulwa so when you fall up bano abali mu palamenti abateekako kastodian board butunonye ebizimbe they are just wasting time bo byebabiwaddaani abazudde ebizimbe bingi ebitaliko banayebwerere eh, mm. kubwa ebwerere tukyajjakumu the president's ruling yali emala kakati gwe ekizimba kijjako omuntu eyakitwala muyindi yaze nawaaba president yagamba weva buli omw ajja ekikiriminga mumuwe these people came back waving gundi tuita power of attorney document so naako akakiiko kalimba kalimba nati baana bato tebalina histori yaawo nibwoba ononya histori ezimi kakati nkugamba mm. biri kumi nebiri nategeera ndi palamenti ebewaguddeko mm. why do you know nditamale mirundi okumwijja ku radio ne tv kyali kizibu ewaayo mirundi yali akuba bamafiya atwogererako abatwogererako atlistmbakubye netukkakkana anti nze nababala ekintu kimu tibo balowooza buli omu yajja kukola sente mm. kasaba kujja kuba presecretary spokesperson wa president bakuba obwadvisa nogenda bakuwangudde togendayo kibalekere olikolamu gavumenti endala naye ngeri togenze eyo nsigala mba banja nga bwenkoze emyaka musanvu hmm. don't give me another job i don't want another job apaana siddamu kukola nammwe kubamba tegedde nti obujozi bwammwe buva kukulowooza ti everybody wants a government job i don't want a government job to survive am support of museven how many supporters of museven who don't have government vehicles and money no nalimba sitadinze era bwemunakuba akalanga ako mugenda kukawulira nga abasajja banyonyola mirundi kalakita yiyeyani is arrogant am a very arrogant man nabaga nti arrogance eyawukana n'amalala n'amatanta byo byeteekamu bwyeteezi nza ama e, arrogance yange njiina integrity omuntu okuŋŋamba ekyesaagala kukola nga kikyamu you are like a defiring my head tutiŋŋana tukubaga nomu natta munne tetuddamu kukola reconciliation not ato mm. tetuddamu kyobula nze mbagamba ti mm. pulease mumukole ekintu kimu sente zange muzimpe job loss on whether we shall work together in the future or not era munabwe yabagambye nti bwe mukwata sente nemuziwa mirundi with the conditions ajabba kuba abatte ate ngaazitutte hey, mirundi mukwata sente muzimuwe temwogera temwogera omulalu bwomuwa emmere nomuga nti naye wanabyeko mungala ate akutwala kikumi nembeere nagikuyiira bwomulalu mm. mulekerewo emmere but if you disturb a mad man nti eh, eh, onaolete n'amazzi kwegaa nenkyaggwe gyogamuleeta nebyala byonna gwobimuliisa ebifu wano pasakayanja teyakwatako omulalu namutwala nebamuleeta nti yabasiza nokuwasa omulalu yabeeranga mupaako nga yeyambula musajja aliwa polisi nebamuloga mm. yes yayiwa abantu emotoka kulwemasaka ngaomusajja avuga fofo mulogo nnyo oyo omusajja avuga nga fofo nagijjako negundi nga yevuga yekka nti bajjajja bavuga nga tugiyingiramu yali fofo ku lwemasaka oyo hmm. omusajja kasire gyepankirako namukwata bwe yamukwata nayiwa abantu kasire weyeyambuliramu yunifoomu ze zonna negundi nagirekamu yabeeranga mupaaka nga ali bwereere balina nekigambo kyobwomu kyebamuyitanga naye sijja kukyogera nga musajja mubalagavu nga yabala Mm. nga bakazi abamuyita bakwatibwa obujja naye anti eri bwereerepasa kayanja n'amuyoolayo ne bamuyisa ne mu paaka nti bamujjanjabi era yafa waay omubiri gwe gwali gumanyidde bikyafu mm. kayanja bwe yamutwala n'amuwa emmere n'amufumbira the man died thasweyadheigolongo abantu tebekitegeera buli lwoyogera mm. nti babbye ebigezo you are confirming tebigezo bituufu byebabbye byavuddewa ani abikuuma mu store eh, nti dwaga osolite ejja nereeta olugezigezi nerumba amalwaliro g'abantu eddagala lya gavumenti likwatiddwa mu katale livayolity livayolity muyingire famasi yange tujikubagaliremu omwafiiremu because amulogiko eddagala lya gavumenti livayolity anidiot confirms eddagala lyaffe lyavuddewa which are the outlets eddagala mweriviiramu mumwina solve the problem eri ewammwe naye sikujja kukwata famasiz abantu bafiirwe because you fear to handle the problem where it is e, e, ekifulukwa ekyokukyalo bwekibanga mwemuva ababbi abatta abantu hmm. abantu bakirekawo you deal with the source kati parliament yediringa na source n'obutale maama tuyambe nabana abegindi aberusanje singa bagenda wakadaga kuba the issue is simple aberusanje is oyo gundi nanyini ttaka agirize compensate myandigo imumpe sente ttaka ndibaguze bano baddamu okubwayiriza sale kukola kinga baminisa babiri bebabirimu baminisa babiri bebabirimu ne babobi wine nga bayinsaitingaabainsedofsolving the issue the issue is simple mm. give this man kikyonkyo mane ettaka alibalekere mm. as you have done you have compensation fund ebunyola ekola that's what ikinuma nti ebunyolo baguze bananyini ttaka abaganda nibaliwo abanyolo the fund is there compensate kikyonkyo kati ekigenda genda wakadaga pulezidenti museveni yalagirako abantu bebagoba ebuliisa babasasule hmm. bantambula mukibuga nibansalako ku palamenti eh, gweyogera naye basajja bakutta emiggo batambula nemigo gyabwe nembaga nti mukati hmm, kiki ekyagwo neŋenda nenkola brief kozinga zikuba livansi hmm. wayo tinyefuza si yagende buliisa nakuba abantu emigo nabajjayo abakungu nabaliisa hmm. nti balwanagana nga basuddewo amafuta kakati tebaali compensated gurupu emu which was allied to mbabazi negenda mu kooti hmm. nesinga omusango nti compensation abambabazi basasula abamusevent basasula kakati shemu lesire bano abaali babira mu sente bagamba since the judgment is uh, for the same group affected group so the court judgment should also apply ne bagoba bannauganda nga baweranga lukumi near the border mm. pulezident naalagira bannauganda abo babajeyo ku border nalaba ebbaluwa yakuteesa nga alikomending ewa president ti one of these people should be made ku levo yambasada atuyamba ebiri mu kitundu ekyo hmm. tebamuwa mm. abasajja puresidenti bweyabawa sente babasetoling zabbirwa mu state house zabbibwa eh, bawamba ettaka lyabantu nebabasinzaako hmm. the matter remained there president kyeyakola naye batwale wakadaka batwaleyo mu parliament abasajja bakwate ebaluwa yab document yabo bagende mu parliament tiweyar stateless now bagende mu parliament kubanga ye pulezidenti ayina ligo tiimu ayina simanyani ayina landiza ayina kikati eyo alamu alamu nemubuulya nemugamba tmubende bali kyebamanyi alamu yakulira wano bakadde bebaali bawano this is why wava muno yagenze namweyimirira wava muno yali amanyi kitai walamu mm. ngaamumanyi kitai walamu nabagamba nti yali purezidenti wa pakistan zulu haka yakulira wano mu uganda bava wano ngaamini abagobyi zulu haka yali dokita emulago kitaawe wa Zulu Haq era nga ye dokita wa Abu Mayanja this is what made Abu Mayanja and Moses Sali very important mu peace talks Mayanja baamulabira why Abu Mayanja agenda okitegeera nga inala e yegenda okulumba Kampala yeetaaga emizinga egy'amaanyi nabaga nti can get you at least pieces in a day from where wazulu haka enyonyi ya zulu haka yabulwa weegwa nga bakyali kasese yes. e, e, e, e, e, e, e, e, ufatirale pieces ngabu mayenja yazireza why zuluwakama muzala wano kakati oyo alamu namubuulira nemugamba nti abantu abakompasetinga kituufu alamu yeyakuba gundi ono yalimu mukwano gwaffe yanyombiteyakuba ah, eh, nyombitem eh, yateeka mu nsubu gasente alamu nkimugamba bulijjo mm. you did not solve the real issue kakati beyakompasetinga nebagenda ettaka gye babasenza ate gundi ababbi ba gavumenti nebalibba for development mm. kati flokitibakatwani twalamu era namugee nti alamu reduce omanyi abantu abalina bakagond yabayini tebagala kutekebwa mukomera abayini omuyini tomuteeka mukomera no kyabuswavu nyo ewaabwe kiringaffe abaganda zenesuuti gyengendeddemu mm. okulaba omuntu ali mukukomera nga mikwano gyange abaliyo basebuufu abo bakita mm. njoca nenga sigiddamu oyitana mu kitooke kyakunja ayabutudrive home ewaffe oluva eruzira idrive home nempita mukitoko kyagonja nengoyo nezo kyalinga tony stoks nawanda we yanjogerako mm. nti ekomera lifuuka nyumbayo namugambye what you do to satisfy the president siga okola ebintu ebyo one an independent investigation nga nakalema tagirimu mm. nowaside nga tagirimu two register all of the people using state house land office balegesteringa abasenze abaliko compensate them again compensate them again kubanga bano bwe bazanya bwe bazanya they don't solve the problem the problem would be stop importing gamba aba crain temuddayo kuleeta kamunye endala mm. in five years we shall not have a kamunye we are moving to buses we are becoming an oil producer kamunye tezijja wano kakati osigazemu cannibalization nespeya tebamuleeta kyobulaba mm. bewakisekabagamba wakiriza bamakanika okudda bamakanika bakozesa eki sipeya afaawa mm. oh, eh, indirectly the president opened kiseka market where they sell ate kiseka market ekikwewunyisa batunda bibbe ah, akatala kwebakabye mbwe wakiseka etalafe aba benzi tetubbangana mataala nze motoka zange zonna bazibba obutaala mm. benzi yalema benzi oba akatala ka benzi fetubbangana obutaala tumanyi cost nti era nze nalaba mukazi wange nga addidde amakinge amataala ga benzi nesimanyi nobulabirwamu nemugaa bugiemuogo benzi temakinge benzi teberamu bakwana benzi tetomerwa benzi erina amateeka gayo naye wava munotababuuliza benzi erina amateeka gayo gwakyagala hmm. ebyokwana ali mu benzi tasiiya mukazi tasiiya muwala hmm. no benzi yo tugiyita nazaalawo owa takisi agitomera agitya fe aba benzi tetugula butaala bufu bulamu ate mupeya kibulaba kuba esasi nga omuvubuka yagenda neyepangira ku motoka ya fortune eya gavumenti nakakulaku akalabirwamu akamwako fortunate wante zayalawo mm. ziri very expensive mm. toyota ekutwalira emyezi mukaaga nga tenakaleeta yali ayingire aba fire brigade bamutunulidde wabbira aaaaaa aba akunamiriza ayingire ekifulejjebwati yagera okulyanga enyuma evuga nga kaveera <laughs> saba tonsita saba tonsita nti kaako kaako katwale naye omusajja omukulu ono akuba omwana wa muna amuterwaga ee bwobanga wasamira lubalaba obutono bamukene oba obutula lwaki obba akatala kange ah, lwaki obba nze nagana kitaawe yaiwolako ewange gwoleme kusama mm. yes because you justifies nonsense emotoka etambula ewakiseka nga bagisimulaku gundi zino mm. zezibika emipiira nga bali bakuba enduulu mbwe abaana bayiyo yiyiza ku motoka yange singa nkufundiriza gwe wakiseka nenkufundiriza waliwo no pasita bamubbako etaalali mm. nagenda ewakiseka nebamuleeta etaalali enyini libamubba ekiro ewakiseka gyeriraetaala eh, ah, ah. e, mwetusanze edduuka mwetusanze etaala eri byonna tubitwale mm. obubbi bukome wakiseka byonna mumanyi abajasi bamini amin yayina gund amesops agigadi naye masaka wagule mm. kawase navuga emoto ngaagirozi buli agibeeramu mm. kakati nakitulula out of experience omupangisa ajja mu nyumbayo babaine gye bamugobye olinamuga nti emyezi gyange mukaaga genda najo kyavaku mm. ate emyezi ebiri nakusasula nayingira nomuyita musasuzi naye emyezi egyo ebiri gyeyasasula gyeja najo ngaginyazeewo omulala ebbanga jeno tumukunde eh. kooti yamaze nekkiriza eh. enkya yaleero muganda we mukyala we eh. ne masiru kikayire bebamuyimiridde bire byabamajo bayimuyimirabaamnaye bamubalireyo tusiibule kakati ekyazaake zaaka ayina abaagala mumutta nga bali mu gavumenti mm. baswaze museveni mm. okutekyali wy dikonsabilityono zaake always etekodo binti zaka ina problem mugundi yabo mukampu yabo mm. these fools abakuba zaka tibamanyi ndi anda nabagambye nti abazunza akabiriti mm. nga mu nyumba mulimu ebidomola ono ayagala okuleeta baasi omukyala azunza akabiriti mu kibuga kayinza okuwata nebaga nti wokubiri azunza akabiriti yewaliko defense abaliko defense mbajeko ebyambalo byamagye mubatwale mukoti maaso naye tetuyinza kujya ekitatanka ali mukoti maaso ngereko defense person ebyo byonna okuba amayumba g'abantu nokukola kikunyaga bo bamanyira kunyaga eryo mm. baziba esente baziba it is painful to me to see updf that has gained its name and reputation including in wotton somalia to allow a discredited organization out to fit like uh, local defense to tanish its name they are putting on the same uniform same boots same guns separate uh, obwetiki uh, muwanga yagamba obweti sikirizo otaddewo special force gyewa uniform endala mukimanyi nti special force bweyali eva ku lwebombo ngaeyingira kampala lejula ame yabattamu abiri muwanga naga ntwalde tibayita bayeekera give local defense a different uniform ekenya balina general service unity empale eba ndala nga nesati ndala to different them from the army right. general service unity ekolera principles zezimu ngaloko defense okuba amayumba gabantunadamukubalazaeotraining local ah. defense eringa esavage army mm. egenda netulugunya nebooba oli munyumba yebakujjaesentebazitwala genda kuyoutube tekemu stehen dansnabo bazunza kabirinabo bazunza kabirintiowaloco defense ajja kuba ah, omuntu mubete ku mulambo gaasiramu bakuteeke mu geneza abadeaonsultantamalaujakuddamu nga tuzemu mwebale nnyo ejogo lijja kuba gwamu <laughs> kololwe mwedesaminga